somos de Troll y queremos saber qué número tiene. Ah, sí, espera un segundo. Style. Momento Troll. Bienvenidos a Tutorial Troll. Hoy os presentamos cómo trolear a tus suscriptores. Primero tienes que hacer un vídeo diciendo que saldrás desnudo por la calle, porque las chicas querrán verte y los hombres querrán ver cómo haces el ridículo. Así que continuará. Problem?